Gud har gett människan förmågan att skapa tillsammans med honom. Och då är sexualiteten en en viktig förmåga människan har, det är ju något otroligt stort. Att vi av de gåvor vi har fått så att säga, kan, kan frambringa ett liv. Det är en hisnande tanke. Det är, det är du och jag som är... För alltid för alltid och vi har valt varandra men vi behöver inte göra det själva och vi behöver inte Nej. bära varandra. صوفة lova varandra eh, trogenhet att vara tillsammans under hela sitt liv i motgång och medgång, sjukdom och hälsa och att ära och älska varandra så länge de lever. Eh, det utgör sakramentet. Det finns jättefina par där ute som man ser och tänker ja, det här är någonting jag vill mm. uppnå, mm. det här är målet och det här är så det ska vara. Det här är så liksom Gud tänkte när han skapade man och kvinna. Att mm. man ska älska varandra, man ska liksom ja, men, vara ett, ett, ett vittnesbörd för Guds kärlek. Mm. I den ömsesidiga kärleken som man och kvinna har för varandra, då blir Kristi kärlek till kyrkan synlig. Och det är något oerhört vackert, något väldigt stort. Ett stort mysterium som Paulus säger i Efesierbrevet. Och det är det i själva verket. Om vi tänker på oss människor, vi, ah, vi känner oss ibland som lite otillräckliga, bräckliga och kärleken kanske går lite upp och ner. Och, och ändå säger kyrkan nej, ni som har gift er, ni representerar och förmedlar Kristi kärlek till människorna alltså, vi kan ta slut på något sätt. Vi kan vara utmattade och trötta mm. och så. Men, men Gud tar aldrig slut. Mm. Gud är mm. alltid en källa att ösa mm. Men jag så. tror i, liksom, när man gifter sig så är liksom, glädjen över, över äktenskapet, den finns där. Men vad gör man efter fem år eller efter mm. tio år? Och då att hoppa, men vi är inte ensamma. Eller, Nej, liksom, precis. Ja. Det här att kyrkan ser äktenskapet som ett sakrament eh, är ju liksom helt avgörande det är det och det ja. kanske inte är uppenbart i början men jag, jag tänker man skulle kunna närma sig det som att men vi är två vuxna människor som älskar varandra och så säger vi det till varandra. Och då, då har vi någonting starkt oss emellan men här, hur ska man orka hela livet? Mm. Jag tror att det var någon präst som sa innan vi gifte oss att om oh, du vet en pall, <laughs> om en pall bara har två ben, alltså herre och fru, då mm. välter den. Men om man har med Gud, då har du tre ben och då står mm. den faktiskt väldigt stadigt. Mm, man kan inte vara allt för varandra. Nej, just det. Utan Gud finns där och kan vara allt för oss och kan liksom ösa ur. För att han är den, den oändliga källan. Ja. Det är inte bara en teknisk grej, alltså man organiserar samlevnaden. Det är inte bara en laglig sak, eh, det måste finnas vissa former för att man och kvinna kan eh, bilda familj. Utan det är en i högsta grad andlig verklighet som tillför så otroligt mycket för oss människor. När två slår sig samman i äktenskapet, då är det inte bara en summering av två. Det nya är vi. Det är en ny verklighet. Som alltid när ett, ett par blir ett, då är det inte bara hon och han, det är ett vi som uppstår. När jag vet att du månar om din relation med Gud, det är liksom någonting som stärker mig också. Och det här, vi har ju pratat mycket om det här att man, man turas om att dra och inte då som att dra är att gå sin väg <laughs> utan att man, man är den som drar hela lasset för det måste man turas om för man mm. orkar olika mycket och sådär. Men att det, då får man den styrkan för man, man är Jag inte tänker ensam. på det här gammaldags ordet ja, men förbund. Ja, men mm. Vad är mm. det för någonting? Ja, men det är ju det, vi är två individer fast vi blir ett och det finns något jättestarkt i det. Mm. kan jag tänka mig ha barn med den här människan? Eller kan jag tänka mig åldras med den här människan? När jag inte längre är så pigg eller vacker eller vad det nu är och de första ja, åkommor eh, infinner sig eller jag blir lite svagare. Vill jag ändå leva ihop med den här människan? Och om man då hittar någon som man säger, men visst, inte, in, inte prinsen, men jag söker inte en prins. Jag söker en, en människa jag kan leva med. Då kan jag gå till en präst och säga, kan du vägleda oss till äktenskapet? Och om man har fattat det här beslutet, vi vill gifta oss, då kan man nog, eh, ska man nog gå så tidigt som möjligt till en präst eftersom man kan eh, förbereda sig mycket noga på det här steget. Och då kan en präst hjälpa en att komma underfund med den specifika kallelse ähm, man har, med styrkor och svagheter som finns, med andliga tips hur man också växer andligt tillsammans och lever ett liv som ett kristet par. Och vid sidan av det här innehållsmässiga, vad det betyder att leva i ett sakramentalt äktenskap, finns det också en del Øh, formella saker man gör. Alltså man fyller i en växelblankett, man, eh, øh, prästen granskar en på något sätt, alltså stöttar man det som kyrkan uppfattar med äktenskapet eller omfamnar man det här idealet till fullo? Det är prästens uppgift att komma underfund med det. Alltså vilka villkor ingår i, i äktenskapet eller vad lovar paret varandra. Då är det så att man gifter sig med bara en och kärleken ska vara exklusiv. Alltså exklusiv i ordets egentliga bemärkelse. Jag ska inte ha uh, fler älskarinnor utan nej, jag ska hänge mig bara åt en enda kvinna, en enda man. Alltså kärleken är exklusiv, en. Sen hela mitt liv, det vill säga att de äkta makarna är bundna så länge en av parterna lever. Genom döden då upplöses äktenskapsbandet. Då är man fri att gifta sig igen om man vill. Paret ska vara öppet för barn. Det vill säga, det ska vara en gemenskap som eh, just öppnar sig för det livet det självt har tagit emot. Man ska ge vidare det liv till nästa generation. Och äktenskapet finns också till för att eh, paret kan växa tillsammans, mänskligt och andligt. Äktenskapet har Kristus välsignat. Det hörde vi i det första han gjorde i sitt offentliga liv. Det var att närvara vid ett bröllop. Och genom hans närvaro så lyfter han äktenskapet energía Två personer blir en person. Och det Jesus själv sa det. Sen de får Guds hjälp. Det är inte lätt att man lever med en person hela sitt liv. Det är inte lätt. Men de får Guds välsignelse att de fortsätter. Vi har varit gifta i 26 år, det är ju mm. rysligt mm. länge. Um, jag det är många delar tycker mm, jag. Men, det, det, är många ja. delar. Att, att, vil, att vilja och kunna vara tillsammans hela livet. Men att dela vardag. Och det är ju att vara intresserad. Aldrig ta den andra för givet. Att det, här, det här att liksom folk börjar behandla varandra som jag vet vad. <laughs> Du får stå ut med vad som helst för du är gift med mig. Det, det går ju inte. Mm. Det betyder inte att inte jag ska kunna vara bekväm med dig, men det skulle aldrig falla mig in att kalla dig för saker eller förvänta mig saker av dig som, som som är orimliga, för att det, eller som, som nej men det kan ju inte göra. Det, det, blir ju jättekonstigt för det bryter ju ner. Vi vill ju hela tiden tänka efter att vi ska bygga upp. Och det här att, mm. att också att ha faktiskt fokus på de här små sakerna. Mm. Att man faktiskt fortsätter att alltid säga tack och uppskatta. Mm. Alltså det, jag tror helt ärligt att det är de här små grejerna som har gjort det. För att Eh, och det här är som du sa att man delar, för att, det finns ju få gånger som jag känner mig så uppskattad som om du kommer till mig och dels kanske vill berätta någonting du har tänkt, du har läst, någonting med ditt jobb, vad tycker du om det här? Då känner jag mig delaktig och det, är, det är ju en underbar känsla. Sakramenten verkar av sig själva, som vi säger, ehm, eftersom det är Gud själv som handlar genom dem. Och det är hans löfte som gäller och det är inte beroende av vad vi människor tycker och tänker om saken. Därför, till, därför äh, eh, eh, åstadkommer de det de betecknar. Alltså om vi tar eukaristin en gång till. Äh, när vi säger i Jesu namn, detta är min kropp, detta är mitt blod. Då sker det oavsett om de som är med i kyrkan tror på det eller ej. Det är oberoende av deras tro och uppfattningar. Men Kristus står för det, så att säga. Han, han gör det verkligt och äkta. Och det är samma sak med äktenskapet. Eh, I det fallet är det dock inte prästen som har den förmedlande rollen, utan det är eh, paret självt. situationen då laglärda konfronterar honom med frågan om man får eh, utfärda ett skilsmässobrev till sin eh, hustru och, och sen gifta sig med den nu. Och då säger Jesus nej. Och ni gör det bara eftersom ni är så, så hårt och har ett, ett förstelnat hjärta. Och eh, det här var ju, rent religionshistoriskt sett, en, ett framsteg. Alltså enligt den mosaiska lagen kunde mannen utfärda ett skilsmässobrev och sen var kvinnan avskedad. Det gick inte omvänt. Jesus säger nej, i början var det inte så utan både mannen och, och eh, kvinnan lämnar sina respektive hem. De grundar något eget nytt och blir ett, blir ett kött som det heter i, i ehm, andra, första Moseboken. Och eh, det tog den här skapelse, eh, grundade, skapelserelaterade ehm, tanken, den tog Jesus upp för att motivera att man inte får utfärda helt enkelt skilsmässobrev, utan man, man blir ett och ska förbli ett. och om ett av villkoren inte är eh, uppfyllt, då säger kyrkan då, då blir det inget sakrament. Alltså inte så som kyrkan definierar äktenskapets sakrament. Eftersom det fattas någonting i det här sakramentet som är väsentligt. Om någon till exempel utesluter barn, då, då är det ogiltigt man, man utesluter en väsentlig del som kyrkan definierar som tillhörande äktenskapet. Om någon säger ja okej okay, jag gifter mig med den här kvinnan men jag ska ha ändå min väninna vid sidan av. Ogiltigt. Han, han lovar inte, alltså han lovar kanske med sina läppar men inte i hjärtat att han vill bli, förbli trogen den här enda kvinnan. Och så vidare. Och eh, om kyrkan då, eh, det är lite konstigt att tala om skilsmässa när man talar om äktenskapet. Eh, alltså om, ja. Men när, när kyrkan fastslår det här äktenskapet är ogiltigt, då vill man säga de villkor som konstituerar, som utgör ett äktenskap, var inte givna. Det vill säga, de har strängt taget inte varit gifta kyrkligt. Inte i ett sakramentalt äktenskap i alla fall. Kyrkan kan inte lösa upp ett giltigt äktenskap, det går inte. Men om någonting fattas där som gör äktenskapet ogiltigt, då kan man slå fast, okej, okay, det här elementet fattas. Därför säger vi, sakramentet har aldrig funnits. Och då kan man gifta om sig. kärleken det är ju inte att man ska känna, liksom att man ska längta sig inåt och säga men hur mycket kärlek känner jag nu? Utan det är någonting som man, man gör. Liksom att ja, det här verbet. Det, det är någonting du ja, gör. Mm. kärlek och att, att, att, älska, det är det som det hänger på. Ja, men, och hur gör man det? Jo, men det gör man i, i det vi har tillsammans att jag vill dig väl och att jag är intresserad och att jag vill vara med dig. Och genom att vara med dig så förmerar det blir mer. Å ena sidan är du den jag känner allra bäst. Å andra sidan så jag brukar ju skämta och säga att du är min, min lilla enigma. Därför att det mm. finns fortfarande alltid ett mysterium. Det här att ja, det finns saker som jag fortfarande inte vet om dig. Mm. Och det är ju spännande. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja, vara nyfiken på varandra. Det är, det är delvis att, att upptäcka nya sidor. Att att intressera sig för, för dig, eh, mm. eh, göra saker tillsammans men inte gå upp så mycket så att man måste göra allting tillsammans. Nej. Det är viktigt att ha liksom sin egen yta också. Och sen Gud vill göra människan till partner i skapelse. Gud behöver människan för att skapa nya barn. Då genom äktenskapet, mannen och kvinnan, är Guds partner i skapelse kan vi säga. Det här är ett evigt, en evig kärlek mellan mannen och kvinnan. Som frukten som kommer sen. De ska leva, barnen kommer leva hela tiden, det eviga livet. Jag tror också det är väldigt viktigt att föräldrarna är bekräftande för mm. barnet och liksom visar, är kärleksfulla. Ja, precis. Eh, så att barnen känner att de inte behöver söka den här kärleken någon annanstans ja. utan att de kan vara, ja men de mm. kan mm. finna den här kärleken hos sina föräldrar och i kyrkan. Och jag tror också att det är viktigt att föräldrarna ska liksom avspegla Guds kärlek till oss genom sin kärlek till sina barn. Mm. Och där, jag menar, att man förlåter och säger liksom att okej, okay, det var inte bra det du gjorde men du är alltid välkommen hem. Alltså, jag är din förälder, jag kommer alltid älska dig, jag kommer alltid förlåta dig. Mm. För det kommer också hjälpa barnen att kunna ha en bra relation till Gud. Det viktigaste som jag kan göra för mm. mina barn det är att älska dig. Därför att, och vice versa, för att då, det är det de vilar i, det är det de har sitt fundament i. Så att liksom de, det är klart att de någonstans kommer först utifrån att vi, har behövt ta hand om dem. Mm. Men samtidigt så har det varit så att vi har alltid sagt till varandra att du är viktigast. Mm. Barnen, absolut, jag skulle dö för dem, men det är dig jag sitter ihop med. De älskar varandra, ja. Och kärlek betyder ju att säga ja till hela paketet. Om man får säga så. Alltså hela paketet. Den här kvinnan, den här människan. Och det som ingår i paketet, det upptäcker man ibland senare. En del kan man redan, men en del är okänd för en. En annan del, kanske en mindre, får man aldrig veta. Men man säger ja till helheten. Och det är just kärlekens natur jag säger ja till helheten. Jag plockar inte. Du är min väg till Gud. Mm. Min, mm. min väg till eh, himlen och Gud har ett, ett namn. Mm. Och naturligtvis Jesus, men att för mig är det också Magnus. Så. Um,